Thank you. 看中天新闻了，今天正是韩国瑜回国的时候，我们刚好要出国。那现在我们已经离开了基隆港，我们现在晚上正在驶向公海。现在外面是一片漆黑，除了有有灯塔的光在照射之外，你们看那边海水。 所谓阳台房有这个好处，就是可以闻闻海水的味道。这就是在公海上面的日出。